Ой, белу боже дыра Когда я пошел, победила йдуть аж конешки. Все майдуть аж конешки, ой, не Oskevinte šefer javaneži Ognjevio je dešan U o sajekije Oskevinte šefer javaneži mersi kondure mar ad çepeti Haydi nasıl haydi? Haydi abi. porque já e morrer vai seguramente. Vai se casar com o de ódio nostri que eu acho é de mercado. Olha a cidade, olha a cidade, olha a cidade. Παρ' εσώ δεν πέραν να μην να con con e vai gotia qua quan подбой Паша дышит my mother and on Save my prayer Pasha the non, what the love and life Pasza dwór, tam się